っててって言ったのに座って兄さん話があるって言ったでしょ れなんだけどまずは一つ教えてほしいの。 私たちが生きていくために使ったお金それをどうやって手に入れたのか ボディチョッパー体を切り売りして生計を立てている人そう聞いたよ どうして今まで言ってくれなかったのどうしてそんな無理をしてたの私は兄さんが大事なのに。 私は兄さんの重荷なの 私のためを思ってなんて言わないで私のために犠牲になるなんて考えないでよ兄さんのことを知った時私どんな気持ちだったかどんなにつらかったか苦しかったか苦しかったかわからないでしょ兄さんどうして一人で 何の相談もしないでそんなことを もりだったのこのまま私のためにうん生きていくために最後までこんなことを続けるつもりだったの かったなんて本当にバカだ驚いたよ ってばかりの兄さんなんて嫌わ 少しもう少しだけ兄さんを感じさせて兄さんの私を守ってきてくれた人の体を こへせっかく私も兄さんを助けられるようになったのに。せっかく私もお金を稼げるようになったのに。せっかく あの人がそうさせてくれたのに。逃げることなんかないんだよ。今まで通り、ずっと私と二人きり。 ことだよね何って 私は兄さんと同じになったんだよもう兄さんだけが削れていくことはないんだよ ずっと二人でね兄さんいい。 <laughs> 痛いお兄さん何するの えっ ないで。ごめんね、兄さん。私、心配ばっかりかけてるでも、大丈夫だよ。だから 泣かないで。大丈夫。体は売ってないから。血をね、少し売っただけ。うん。私の血。 通の人とは違うんだってよくわからないけど苦しんでる人たちを助けるお薬になるんだってすごいよね私なんか何の取り柄もないって思ってたのに さんの人を助ける役に立つっていうんだよ私間違ってないよね正しいことをしてるんだよね兄さんは喜んでくれるよね 1に1回くらいで血を渡せば生活の保証してくれるって言われたのねえ兄さんだから私言ったでしょこの町にもいい人はいるんだって さん